ongi etorri EASO Politeknikoko goi mailako fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko goi mailako teknikaria ziklora. Ziklo honek lan hauetarako gaituko zaitu. Metalak lantzeko makinen operadoreen arduraduna, CNCko ko programatzailea, CAM teknikaria, metrologia teknikaria, produkzioaren programatzailea, fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea. Erronka bidezko metodologia kolaboratiboetan aintzin gara, eta eskarmentu handiko irakasle talde finkoa daukago. Zikloan irakasten diren edukiak praktikoak dira, baina badute euren ezinbesteko osagai teorikoa ere. Piezen fabrikazio prozesua definitzeko planuak irakurtzen eta marrazten ikasiko duzu, horretarako, interpretazio grafikoa ikasiko duzu. Prozesuen definizioa landuko duzu tailerreko makinak erabiltzen ikasiko duzu. Tailer konbentzionaletan, ordenagailuz kontrolatutako makinetan. Piezak neurtzen ikasiko duzu. Makinen sistema ausiliarrak diseinatzen ere ikasiko duzu. Ziklo honetan laneratzea oso altua da. Praktikak edo prestakuntza duala egin duzuen enpresan lanean geratzeko aukera handia izango duzu. Zikloa amaituta zure ikasketekin jarraitu nahi baduzu, beste goimailako ziklo batekin dezakezu. Ala nola, fabrikazio mekanikoko diseinuko goimailako teknikaria zikloa gure ikastetxean bertan edo unibertsitatera joan ikasketa teknikoak egitera. Zehaztasun handiko piezak fabrikatzen eta neurtzen ikasiko duzu. Lehen da bizi modu konbentzionalean, makinak eskuz maneiatuz. Eta gero, modu digitalean, CNC eta CAM tresna digitalak erabiliz. Lana txukun egitea gustatzen bazaizu eta mekanika mundua gustukoa baduzu, ofizio hau da zure lanbidea.